Of This is Jericho? It's a refuge for those who don't want to be slaves anymore. Hmm. and hiding just to stay alive, that's freedom to you? Humans hate us. Hiding is the only way we can uh-huh. survive. There is no safe place for those like us. If humans knew we were here, they'd kill us. Sausage. I don't understand. I thought Jericho was a place where androids lived in freedom. We do live in freedom. It may not be what you hoped for, but here we have no master. We don't belong to anybody. Bu da mantıklı. I understand how you feel, but we have more freedom here than you ever did. Açık ol. Humans were your masters, and now it's fear that rules you. dogru söylüyor. You're no freer than you ever were. You've only found a new master. You're lost. Just like the rest of us. <laughs> we didn't ask for this. All we can do now is deal with it. You're safe here. You can stay with us as long as you want. İyi Allah'tan kovmadılar? Go and see Lucy. She might be able to help you. Acaba Lucy de bizim gibi biri mi? Kesin öyledir. Lucy bul yerleş. Bence şu Lucy. Ay e, kontrolleri unutmuşum ya. Niye ateş yaktık? Ne bileyim. Zaten onlarda üşüme falan yok herhalde. Yani. Ama gelip ısınacaklar işte. Başında şarkı söyleyecekler. <laughs> Akdeniz akşamlaşıyor. Aynen. Hay anasını. Ay bütün şey e, ayin yapacağız. Bence şarkı söyleyen Lucy. Şuna gidelim mi şu? Git bak. I've heard humans are afraid of dying too. Do you know what happens after death? Ho, bilmek istemezsin. No. No, I don't. Bilmek de istemiyorum. I'm about to find out. Ha bu öldü ölecek yani. What's your name? Marcus. Kim bu ya? Aa gitti. Ne güzel öldü. Vallahi bir anda gitti kadın. Hakikaten öldü. Çok ilginç ya. Android çöplüğüne götürürler onu belki. Nasıl koşuyordu? Vallahi kendi isteyince koşuyor. Evet bence de. Şu lise mi ki? Bir bakayım onda konuşma şeyi çıkıyor mu? North. North. Ha şu. Bize Lucy ile konuş diye. Sor ne kadar oldu bu? How long have you been here? 14 yıl diyormuş. <coughs> When I escaped, there was nowhere else to go. Jericho seemed as good a place as any. Who found this place? Nobody knows anymore. Kimse için önemli değil zaten. Whoever he was, his body's probably laying somewhere on this boat. Sırayla sorayım. Well, these guys need spare parts and blue blood. Why hasn't anybody gone to get that? It's not that simple. Can't just go shopping at a CyberLife store. Anyway, nobody wants to risk leaving Jericho. Yeah. If you came here for comfort, you came to the wrong place. To Sibo. Şurada bir şey var. Batan geminin malları. Hmm. Bacak macak varmış. Evet. Bunların yedek parçası olabilir. Hmm. Tamam Jericho'yu keşfettik. Belki bütün bu ateşleri yakınca buraya gökten bir şey gelir. <laughs> Allah Allah. Ne ateşmiş arkadaş. Şu dosyayı bul. Burada bir şey yok. Yukarı çık. Ha, şurada Şurada bir şey var. var. Ha. La bu baya hasta. Android mi bu? Değil kesinlikle. Androidler büyük oluyor. Bu çocuk iş yapacak yaşta değil ki. Bir de nefes alıyor zaten. Hı hı. They threw him out when they didn't want him anymore. He was living on the streets before we brought him here. They'll all shut down if we don't find a way to help them. To help them, we need blue blood and biocomponents. We salvage what we can from those who shut down. But there's never enough. So, how do they survive? They won't. We're slowly dying out. Yukarı çıkamıyoruz. Niye çıkamıyoruz? Kapının önünde adamı biri oturmuş. Olsun belki üstüne basarsın. İyi din. Onu da konuşturur belki. Allah Allah. Şurada bir şey var. Belki Lucy budur. Pek Lucy'ye benzemiyor mu? O da ölüme yüz tutmuş bir android. Bu da ellerimle can verir şimdi benim. Bunların mavi kana ihtiyacı var. Diagnostic program isn't working. I don't think it would have anything good to say anyway. What happened to you? They tied me to the back of a car. Yok artık. I think they wanted to have fun. Kedi gü I don't wanna kediler tükendi herhalde. shut down. Bu RA9 kim acaba? Ben onu Bir de öyle bir durum var. Acaba Marcus RA9 mi? Da kendisi daha bilmiyor. Ailesi. Dedim ben sana Türk çağıran diye. Hı hı. Bunun beyni yok. Are you Lucy? Buna ne olmuş böyle ya? Sit down. Tanrıça. Sit. Oturayım bari. <laughs> bir büyük yerden. Show me. El bu falcı bacı. Hmm. stop the bleeding. Tamam ya ben anladım. Lucy bunları şeyi genel cerrahı. Adam <laughs> ah, canımız oh, da yandı Android olsun. Demek ki ateşi bu yüzden Aa, işte. Bir yudum çek şunu. Drink this. <laughs> Oğlum bari. Hepsini mi? Bir yudum da zaten. Öyle bir baktı ki sen iç sen içtikçe bana yarıyor. Aynen sanki ben içiyorum. <laughs> Give me your hand. Şimdi falımıza bakacak. Vallahi bakıyor. Nasıl bir şey ya? Androidler falan bakabiliyor mu? Ya da acaba You had it all. And you lost it all. You've seen hell and now hell lives in you. Your heart is troubled. A part of shadow and a part of light. Which will prevail? Ben bu sözü nerede duymuştum ya? Your choices will shape our destiny. Ha, bizim seçimlerimiz yani. Ben de öyle anladım. Simon'a bir plan teklif et. Bul bakalım Simon'a. Hadi bakalım. Ben Connor'ı merak ediyorum ya. Connor... Simon. I know where we can find spare parts. Cyberlife Warehouse is in Detroit Harbor. They have everything we need. The docks are guarded. We can't just walk in there and take what we want. Humans will never let us. Which is why we won't ask permission. We don't have any weapons. And even if we did, none of us knows how to fight. We can steal what we need without fighting. We'll just get ourselves killed. Maybe. But it's better than waiting here to be shut down. I'm with you. Maybe it's worth a try. Hala tarafsızlar ama. Bunu da ekletmemiz lazım. Amen. Kendi kendine oldu zaten. Hepsini, Hepsini yapmış. Vallahi çok iyi. Boş sandığı kontrol ettikten sonra neyse. <laughs> Şimdi bunlar limanı basacaklar. Evet. Vay. Bunlar hala dışarıda. Allah geziyorlar. Ya sen androidsin de bu kız insan. You're gonna be okay? Sinüzit olacak bir şey değil. Sen olsan çoktan Çok da iki damla gelmeyenisiniz. <laughs> Burnum akıyordu şakır şakır. Bunlar da her bilmedikleri yere giriyorlar ha. Nasıl da anlat tekrar. Tamam. Sadece yönlendiriyoruz. Sağ taraf kamera, sol taraf ilerleme. Dönmeden önce önce kamerayı çevir sonra ileri doğru it. Tarama neydi? R1. Heh, R2. Sağ anıla yukarı itiyorsun. Ne kadar sabırsızsın. Dur daha. Huh? Are you Zlatko? Zlatko. Who's asking? I was told you could help us. I don't know who told you that. You came to the wrong place. I'm sorry. Wait. We really need your help. dodatku Lady. Come on in. Don't be shy. Luther, would you be so kind as to take these ladies' coats? Oh, don't be afraid of our big friend here. Luther is just another android that I helped. Hmm, yardım Keeps me company in this big empty old house. Duvardaki şeye bakar mısın? Please. Resmi gördün mü? Make yourselves at home. Görme zaten. Neden? Tam korku filmi gibi. Ne zaman ben alsam elime korku filmi geliyor zaten. How did you hear about me? An android. On the street, he said you could help us. Evde olduğunu söylemiyor. Resmi bak. Deviant ha? Adamın iki parmağına bak. Hatta eline. Adam ameliyat ede ede ede masmavi olmuş artık. Yardım etmiş ya bunlara. Mavi Kandro. And you want to find a safe place. Somewhere you can start a new life. I hear Canada is very lovely at this time of year. Beautiful landscapes, open spaces, alsalar. clean air. Nerede? And no Nerede android laws. Great place for a fresh start. Yes, that's... That's exactly what we want. Of course. Hadi gidin. Ama yapamayacaksınız. I can help you. But first we have to get Şu an Yeah. All androids are fitted with a tracking device to locate them at all times. I'll remove yours and then you'll both be safe. Come on. Follow me. Uh, the little one can wait for us in the living room. Ben burada no, biraz bir... She always stays with me. Bir, şeylik seziyorum. Evet, bir Ali James oyunu var burada. Right this way? Everything we need is in the basement. Hmm. Ay. Aa L1. Belki kaçarsın. L1 neresiydi? Left 1. Ee. Sağ analogda gezdir. R2'ye basılı tut. Yok. Bir et bakalım. Ay adam bekliyor. Orada historik bir şey vardı. Bir şey tarihi. Let's go. I have a bad feeling. Ay. Ha dur. Rahatlat. He's a bit odd, but I think we can trust him. We don't have much of a choice anyway. Kızı niye bıraktın ya? Hem yanımdan gel diyorsun. I needed somewhere discreet for my machines. Removing trackers is illegal, so I opted for discretion over comfort. Temin I hope the little one isn't too scared. No. No, she'll be all right. That's good. Good at I know. Ay, bak yine kaldı ya. Bak yine bir şeylere bakıyor ötede beride. Git kızım. Lan. you could just stand over there. Nereye oturacağım? L1'e bas bakayım. Bir yukarı doğru çık. Vodkası falan var. Zlatko. Adam tam Rus ya. Tam bırak. Makine şeyde herhalde. Arkanda kaldı. Jackson botları ne güzel ya. Tam istediğim botlar. Türkiye'de yok öylesi. I should warn you. This could be quite unpleasant. Takip cihazını çıkarttı. Magazı çarmıha geldi resmen. R. Sağ analog. Ha. You know what's strange? Adama bak bir. Özür dilerim sağ tarafta kaldı. Sağa çevir. The trackers seem to stop working in Deviants. That's why it's so hard to find them. So, actually, there's no reason to remove your. E niye getirdi bizi buraya? You said that. Yeah, people believe what they want. You deviants are so naive. They'll come to me expecting me to help them. And I just reset them, sell them. <gasps> you mother for my little experiment. No, no, I don't want to be reset. Let me go. Ah! Oh, I forgot about the child. Um, lock it up. I'll deal with it later. Alice! Alice, no! Wow. A deviant that wants to be a mother. That's that's so sweet. Bir şey var mı eline gelir diyeceğim ama elin ayağın kapalı zaten. Bir, bir tükürebilsem. Tüküremiyorum. no. Sıfırla yüzde sıfır, hayır yüzde bir. Öldüm işte. Dönder bir belki bir kurtuluruz. Yukarıya falan bak. Evet evet evet. That's what you get for having a dream. It always ends up the same way. Tears and disillusionment. Believe me, you're better off being erased and feeling nothing. No more pain. No more hopes dashed. Almost empty. Kara! <laughs> Oh, poor little Alice. Hadi ya. Oh, looks like mommy doesn't remember you at all. Huh? Demir looks like mommy's completely forgotten you. Carl, what happened to you? Oh, all right, that's enough. Come on. <gasps> <laughs> geri zeka var. Hödük. Bunda hiç aykırı olacak tip yok. Hödük. Bence onu da resetlemiş. Onu zaten resetlenmiş de. Ne? Hadi bakalım. Kaçmak için Şu mi? sol tarafında aşağıda şey vardı. Kırmızı bir sandalye gibi bir şey vardı. Evet. it bunu. Çünkü yapabileceğin en mantıklı şey bu. O şeyi... Oy! Sağa dön, sağa dön, sağa dön. R2, R2. Yukarı. R sağda, L1. Nasıl Kısa yaptın? devre yaptır. Aa vodkayı dökeceksin üzerine. Kabloyu falan sallayabilirsin. Yapamıyorum. Yukarı yukarı. Yukarı yukarı. Yukarı Hı, göndermiyor. Yeşil kablo. Yeşil kablo var. Pıt pıt pıt pıt pıt pıt. Ha, pıt. R1. R1 hangisi? Şuydu R1. Yeşil kablo. Yeşil kablo. Tüh. Beceremedim. Keşke sen alsaydın. Gitti. Oturma odasına çıkıyorsun. Şimdi bak önce yönlendir. O kim lan? O da kafayı yemiş başka bir şey. Tam L1'den çıkabiliriz. Geçmiş hatırlıyor. Pırt. Selam Murat hoş geldin. Bir daha bak. Ay. Çok korkuyorum. Ne yap bir görev daha açın. Erased her memory. No. Hey. This Onları işkence etmiş. Terminator. Tabii ki insanlar. Ne Bunlara ne yapmış adam Saçlarım psikopat. Ay. Allah tepesinden baksın. Ya e, tamam Kara'yı bırakın da gitsin. Otherwise the little one will die. Bunlar şey ya Toy Story'de vardı ya bir. Detroit oynuyoruz hocam. Bugün Detroit'teyiz. Sağ sola çarpa çarpa Bak önce sağ analogla yönlendir. Gideceğin tarafa sonra it. Hani yapamazsa. Şimdi bak sağ analogu çevir. Heh. Kamera arkadan gittiği için. Arkadaki kim? Ben değilim. Hatırla aferin kızım aferin. Aykırı olmak bunu gerektirir. <laughs> boş boş aykırı olmadı da. Ha? Bırt. Yine. İkinci bırt. L1 a oraya bakmıştım belki bir şey hatırlayabilirsin. History of Pain. Ya o tarafa dön. Aşağı. Döndüm. Neyse bırak bakalım. Eyvah ya Zlatko'ya hizmet et. Baksana hizmet pozisyonunu aldı. Elini arkaya atıyor değil mi? Hmm. Şu camın kenarına gideyim belki oradan kaçmam gerekir. Efendim hazır. Aşağı bak şimdi sağ mı? Ya ben camın kenarına bakacaktım. Nerede Zlatko? Gidiyorum ama. Git bakalım. Hayırlısı. Anamı çevir bir sağ solu. Aileye gir. Saçma sapan şey. Ne alakaysa. Adam yukarıdadır. Ses geliyor yukarıdan. Çocuğun da Çocuğu... Allah'ım sen aklı dengimi. Uh, just set it down on the table over there. Hangi masa? Lan bir an çocuğu yatırıp da ameliyat edin. Arkasında bir masa var oraya. Dön sağ tarafa. Hı. Boğazında kalsın hepsi burcu burcu. Uh, get rid of that carcass. Uh, take it next door. Evet, Alice'in babasına benziyor. Adam mı? Bu tipler hep böyle zaten. Did you hear what I said? He he. Yes, Lankan. Sesini kes. Kadavrayı yana götür. Al o yerdekini. Bir de konuşursa bu camda vallahi bırakırım. Luther! Yan odaya yerleş. Yes, Sola. I should be done here in 10 minutes or so. Have a look at the little one, see what I can do with it. Understood. Öz bilemle şeyden aracıyım. I'll bring you the little one in 10 minutes. Ufaklığı 10 dakikayı getiriyormuş. Hadi buyurun. Ay sürünüyor. Kalan süre Aşkım diyor. kalan süre 10 dakika. Bir alayım mı? Al, al al. Hani seri bir şekilde yapalım. Belki çocuk ölür diye korktum. Küçük kız ki. Hatırladın mı? Hatırladım, hatırladım, hatırladım. A, tarasana bir etrafı. Şeyin içine bak. Çocuk burada mı? Aa. Ne yapmış? Aç da yesin seni. Sevdik de şey yesin. Sev, sev kızım. Küçük, küçük. Hayvan ne şartlanmış ya içeride kalmaya. Ha, burası güzel şey değilmiş pardon. Şunu incele. Aa, şey değil mi? çakmak gibi bir şey. Allah Allah. Acaba bu adam... Bunlar hep eroin çekiyor işte. Şey kokain. Hiç yapmadın mı sen böyle? Amerika'dayken yapmıştım. Eh. Evet. 9 dakikamız vardı. 10 dakika. Çıkma çıkma. Bir bak. Sağ analım. Ee, yapıyor sağ başlangıcı. What are you doing here? Has the master authorized you to be here? You must always obey the master. Oh yes, you must always obey. You should not be here. You have no business here. Abi sus be. No, you have no business here. If you have no orders, you should go on standby. Oh yes, you must obey. Yes, you must obey. Yes, you must obey. Elinde koridora çıktı. Yani tuvalete girdim ama zaten tuvalet şey çıkıyordu abi burası. Gene koridora çıkıyor. Tamam yine o odaya git o odaya. kollu yapmaya çalışıyor herhalde. Şu radyatöre Adam. git. RA9. Ah. Oh be. Çık. Çık çık çık çık. Şimdi çık diyorsun yani. Evet. Atölyeye. Arkadan da dolanabilirsin. Burası nereye çıkıyor? Koridor. Çık koridora. Şey var burada. Öteki zırbo vardı. Yok. Alice. Alice aşağıda herhalde. Depo. Depo. Depo deminki yer ya. Yok tuvalete girdik zaten. Koş. Aç bakayım orayı. Kesin orada çünkü. Ozdur bu orada bekliyor. Değilmiş. Çok az vaktimiz var. Tüfek. Oh yeah. Allah. Dolu değil. Şu oda, odaya gitsene. Ne gidiyorum. aşkım ya? Gidiyorum evet. Üf, Kara sen de az hızlı yürü. Kimse bilmiyor kendini hatırladığını. Bir de odayı bize gösterse girmeden önce bulamayacağız. Bence de bulamayacağız. Çık yine koridora ya. Şurada bir şey vardı ona bir bakayım ben. Çok da yavaş gidiyor ya. Evet. Öf. Ya seri ya. Ne gereksiz işler ya. Bir de daha, kapatıyor daha, bak, daha bakmayacağım. Hadi daha. Çık koridora. Acaba dolabın içinde miydi ki? olabilir diyeceğim ama... Şu odaya bari git. Hadi Alice. Oh be. Sonunda. Alice. Car. Car, you remember me. How could I forget you? Süre. E, o kadar kısa süre içinde bulmaya çalıştık bulduk. You were right. We never should have come here. We have to go. Follow me and don't make any noise, okay? Go fetch the little one. Right away, Zako. Nasıl getir diyor. Odaya saklan. Odaya saklan. Şu odaya gir. Onun yatak odasına gir. öldürecek. Koridora çıktım. Her türlü koridora çıkıyor zaten. Smoke everywhere. Luther! There's a fucking fire! Luther! 6 saniye beş, dört, üç, iki. Koş. Arkadan gelecek. Koş. Ah çok şükür. Koşmayı öğrendim. Allah'ım şükürler olsun. Vallahi koşmayı öğrendim. As. Aha pompalı tüfeği doldurmuş. Geniş açıdan bakamıyor musun? Hı hı, şu an kontrol onda. Gerçekten. Çabuk çabuk çabuk. Arka kapı. Luther. Az bir bırak gidelim daha. Sen Sonra de adamdaki şeye bak, rahatlığa bak. Ay Allah Alice kahretsin ya. Android bile de senden Go, I Balta. I warned you. Dreams always end in tears. Bence şu aykırı haline Listen İnşallah. Hadi Luther. Aferin. Ha. Adam ya. Get out of my way. No. Not this time. Not this I time. Said, get out of my way or I'll shoot right through you. Heh. Ya. Patlat oğlum. Patlat. Android zombi sürüsü yaratmış. Who let you out? Get away from me. Bence Polar Bear vardı ya. Bayısı. I'm your master. Yiyin lan şunu. Baltayla arkadaşlar. Teşekkür et kızım Natura. Aa, obey him. When I saw the little one risk her life to save you, it was like opening my eyes for the first time. Right. Finally I could see. İlginç olan bunları programlayan kişiler sanki bile bile böyle gapler bırakmışlar. Ne duygusal boşluk. Yani ufak bir şeyden etkileniyor ve insani duygular ediniyor. Android Samsung. Bu da babalık içgüdüsü doğdu herhalde. Alright. Para alıyorum ya. I trust you. geldi bizim. yapmışız. Ama bu vaktimiz azdı. Yani. Luther Karavazar. Az bir kere. Ha pardon geri mi gelelim demiştim. Canavarlar Zlatko'ya pusu kurar demişti. Orada kalmıştım. Aha. Aha adamım. Connor. Burada ne buluyorduk biz ya? Jericho. Hayır. RA9. Hayır Connor burada onun master'ı vardı. Amanda. Heh, işte o. <laughs> Amanda. Böyle Amanda. <laughs> Aman Sen de. Az bu da koşmuyor. Allah'ım kanser olacağım. <laughs> Amanda. Ya bunu daha önce bulmadık mı biz zaten? Bulduk. Şimdi bir daha buluyor. Yerinde mi diye kontrol ediyor. Hello Amanda. Hi. I've been expecting you. Hmm. Would you mind a little walk? Ne sakıncası var canım? Hemen da insan. Hemen açtı protokol şemsiyesini. Hemen da insan. Aman da. Aman da sen de. That deviant seemed to be an intriguing case. A pity you didn't manage to capture it. Bak. Açıkla. Deviants are completely irrational, which makes it difficult to anticipate their behavior. Mantıklı bir açıklama ya. But I should have been more effective. Yine mi ben? Did you manage to learn anything? Kuş, günlük duvardaki kuşlar. Lafı değiştir, kuşlardı. Bence yok değiştirme. I found its diary, but it was encrypted. Ne günlüğü? It may take weeks to decipher. Kimin günlüğü? What else? The walls of the apartment were covered with drawings of labyrinths and other symbols. Like the other deviants, it seemed obsessed with RA9. You came very close to capturing that deviant. Eh, How is your relationship with the lieutenant developing? Hmm. Hadi bakalım positive. It's improving. I've come to understand him better, and he's growing accustomed to my presence. We don't have much time. Deviancy continues to spread. It's only a matter of time before the media finds out about it. We need to stop this, whatever it takes. I will solve this investigation, Amanda. I won't disappoint you. A new case just came in. Hmm. Find Anderson and investigate it. Hanki. Hank. Bunu bulmam lazım. Hank dersiniz bence. Hank. Şemsiyesi güzelmiş yalnız. Amma da yağmur yağıyor. da berekettir senden. Ne kadar güzel. Dışarı çık. <laughs> taksiye bakarken. <laughs> ben de taksiye bakıyordum. Yemin ederim sonradan gördüm. Taylor Anderson. Anderson. Ander kalsın. Lieutenant Anderson. Lieutenant Anderson. Sen... Anybody home? İçeri Ay. yok. Allah lanet. Tamamen insanca bir davranış. Lan ben basmıyorum. Kendi basıyor. <laughs> yok. pis. Bacadan gir hayatım. D1 Neyse geç bakalım. r bas. Aha araba. Arabayla kıracaksın içeriği ben sana diyeyim. Bu kadar zor olmadı. Arabanın arkasındaymış. Şimdi bas sola dön. Camları kıracağım. Allah Allah bir şey daha gösteriyor şurada. Arabaya baksana. Sağ sol yap da belki bir şey görürse. Yok. Bu kadar. Olsa çıkardı şimdiye kadar. İçeride ışık yanıyor. Ya bana kapıyı açmıyor. Kesin sızmıştır içimden. Ve diğer cama Yani orayı çıkamıyorsan ben daha sana bir şey demiyorum Kanır. İlle... Adam aykırı olması lazım oradan çıkması için değil mi? Ne var orada? Bu... Köpek var. Köpüş. Vah! İşte. Benim de korkuturum var ya. Az uçar. Arka yan taraftan ee, dolaş geç işte. Şuradan, aradan. Arası boşluk. Dear God. Ne bakıyorsun arkana? Korkutuyorsun beni. Aşağı yol vardı. Nerede? Aa, pardon ben öyle zannettim. Şu pencere açılacak. Savaş tabii ki. He baygın. Ben bir Lieutenant olduğunu da ben yapmayayım da. Vay arkadaş. Nasıl bir Sumo, I'm your friend. See? I know your name. I'm here to save your owner. Aferin. Bu sızmış bayağı. de da varmış. Tamam. Şişeye geç. Of Hmm. Gizli göz alkol olmuş adam. Lieutenant. Dürt oğlum dürt. Wake up, Lieutenant. It's me, Connor. I'm going to sober you up for your own hey, safety. Hey! I have to warn you. Leave me alone, this may be fucking android. Get the fuck out of my house. I'm sorry, Lieutenant, but I need you. Thank you in advance for your cooperation. Hey, get the fuck out of here! Bir banyoya götürdü parmak at bakalım nasıl oluyor. Good job. Attack! Fuck, I think I'm gonna be sick. Ah, oh, leave me alone, you asshole. I'm not going anywhere. I'm not grumpy. What are you doing? uh. <coughs> I don't want a bath. Thank you. Sorry, Lieutenant. It's for your own good. Adamı bayağı iyi canım yalnız. Sıcağı mı açtık acaba? Nasıl soğuğu What the fuck are you doing here? <laughs> A homicide was reported 43 minutes ago. I couldn't find you at Jimmy's bar, so I came to see if you were at home. <sighs> Jesus, I must be the only cop in the world that gets assaulted in his own house by his own fucking android. <sighs> Can't you just leave me alone? Uh, you seem to have personal issues. You should consult a professional who can Hemen kanları ya. Hiç tahmin ettiğim şey değil. Vallahi hiç tahmin ettiğim şey değil. Bence uzlaşmacı diyecektim. Sataşıyım. Sataşsın. Sataşıyım. I understand. It probably wasn't interesting anyway. A man found dead in a sex club downtown. Guess they'll have to solve the case without us. You know, probably wouldn't do me any harm to get some air. There's <laughs> some clothes in the <coughs> bed. I'll go get them. Tabii sen gidersin ya ben götüreceğim seni. Direkt karşıda. Utanmadan bir de al go get them. Aldım gittim. What do you want to wear? Whatever. Allah seversen. Hep bir giydireyim mi? Giydir bakayım ne yapıyor. <laughs> Hadi yürü. Yürü oğlum. Kusuyor. Are you all right, Lieutenant? yeah, yeah. Wonderful. Just uh, give me five minutes, okay? Sure. Bayağı kuslama. Hank hakkında daha fazla şey öğren. İşte yediği yemekler, baktığı kitaplar. Bak direkt karşıda solda var. where she demanded that all Russian troops withdraw from the Arctic region immediately. Michigan Brothers. New escalation in the conflict. Many experts are suggesting the specter of a third world war draws closer every day. Bir tane de solda var. Su mu Hırrrr. Smo da şaşırdı. <laughs> Kim seviyor lan beni? Hamburger yemiş, kahve içmiş. Bet şurada duruyor. Hı hı. Çık bakalım. Chinese pizza. Oha. E bak iyi bir şey buldum. Merhum. Carl Anderson. Her oğlunu kaybetmiş. Bak çok önemli bir şey öğrenmiş o. Yerde bir şey daha var. Tabancası. Silahı incelemiştik. Belki intihar etmek istemişti. şey söyleyeyim. Soracağım lan. What were you doing with the gun? Russian roulette. Aha. Wanted to see how long I could last. Must have collapsed before I found out. you were lucky. Bir tanesi dolu. The next shot would have killed you. Anam geldi. <laughs> Be a good dog, Sumo. I won't be long. Çok çirkin giydirdik. o hepsini yapmışsın. Ne getirsem getireyim aynı kapıya çıkacakmış zaten. Burada bırakalım mı? Hı hı. Tamam. Bir sonraki bölüme devam ederiz.